मतलब से और मकसद से रोज समझौते बेहिसाब होते हैं अजी मतलब से और मकसद से रोज समझौते बेहिसाब होते हैं उन्हें कोई नहीं समझ पाता जो लोग दिल के साफ होते हैं